Ciao ragazzi, oggi vedremo come si costruisce un cabinato arcade. Un cabinato arcade non è nient'altro che un, un, una console retro che c'era nei bar negli anni 80 e 90. Per l'esattezza noi costruiremo un Bartop Arcade. Il Bartop Arcade non è nient'altro che un cabinato arcade ma tagliato a metà, praticamente un mezzo busto, che è quello che vedete qui al mio fianco. Costruire un Bartop Arcade non è difficile, anzi è molto semplice. L'unico problema è che porta via molto tempo. Quindi ho deciso di dividere questo tutorial in tre fasi. Questa è la prima fase, che non è nient'altro che forare e assemblare il cabinato. La seconda fase sarebbe quella di rismontare il cabinato e avvolgere con una pellicola che ho comprato. Io ho comprato una pellicola color carbonio. La terza fase è quella software Praticamente collegheremo il, il computer, io ho comprato un Raspberry Pi, eh, l'ho già programmato e vedremo come si, come si installa il software, come si programma e come si collega alla console.